Футов, футов, футов. Егор, ну дай поработать немножко. Ну, ну, ну, сюда. От зеркала ходите. Ну, Обманывай его. Живот. Работай, работай. Я думала, опять плинтус полетел у нас. Нам и плинтуса нафиг не нужны, Максим Александрович. Потому что мы всех поломали, мы стены ломаем. Максим Маза. О, о, о, о. Не видно. Ну, с ноги бы как зарядить. Нет, я такое не послушал. Нарушение прав. Ну, без ног. Нарушение. Давай, дотянись до него, Егор. Видишь, как драконит его, а? Хорошо, чуть-чуть бы достал. Работа его. Молодцы.